Nepriklausomybės pradžioje galėjome tik pasvajoti apie Lietuvą kaip lygiavertę žaidėją pasaulio politikos arenoje. 30-mečiai situacija pakeitė iš esmės. Šiandien Lietuva būdama svarbių organizacijų narė, lygiavertiškai su kitomis šalimis dalyvauja pasaulio politikoje ir kartu priima reikšmingus sprendimus. Pusę amžiaus Lietuva negalėjo savarankiškai spręsti savo vidaus reikalų, juo labiau vykdyti užsienio politikos. Atkūrus nepriklausomybę reikėjo įtvirtinti savo poziciją tarptautinėje sistemoje, įsijungti į svarbių tarptautinių organizacijų veiklą ES, NATO. Iš objekto pasaulio politikos arenoje Lietuva tapo subjektu, mūsų balsas šiandien girdimas ir reikšmingas tyrimai rodo, kad e, tokios šalis kaip Lietuva, tai yra nedidelės valstybės, geriausiai išnaudoja narystės tarptautinėse organizacijose privalumus tada, kai jų politikai sutarė tarpusavį dėl nacionalinių prioritetų, nuosekliai gyvendina tiek šalies viduje, tuos prioritetinius projektus, reformas, kurios rūpi valstybei tiek ir atitinkamai elgesi ES kalbėdamiesi su kolegom iš kitų šalių. Na, kaip pavyzdį galiu pateikti energetikos saugumo projektus, kurie svarbūs Lietuvai nuo pat įstojimo į Europos Sąjungą ir būtent tada, kada Lietuvoje susiformavo konsensusas dėl poreikio integruotis į Europos Sąjungos energetikos rinką, kada prasidėjo koordinuotas darbas su Europos komisija, regiono valstybėmis, Europos Sąjungos narėmis, būtent tada ir pajudėjo lietuvai svarbūs projektai, būtent tada Lietuva susilaukė paramos ir iš ES institucijų. Tokiais atvejais Lietuva ir parodo įtaką ir gali daryti poveikį net ir tokių organizacijų kaip ES, kur Lietuva yra tik viena iš 27 valstybių sprendimam. Kitas rytis, kur Lietuva nuo pat įstojimo į ES ir NATO yra matoma ir girdimai, tai Lietuvos parama mūsų rytų kaiminių vykdomom reformom ir jų siekiui suartėti su vakarų valstybėm ir organizacijom. Ir šio požiūrio Lietuva jau tampa kažkuo panaši į šiaurės šalis, kaip jos padėjo Baltijos valstybėm, taip e, po 2004 e, metų Lietuva kartu ir su kitom Baltijos šalim, su Lenkija, rodo lyderystę padėdama Ukrainai, Gruzijai, Moldovai įgyvendinti tokias reformas, kurias įgyvendino mes ir užtardama šią šalis ES, NATO prisidėdama prie glaudesnių santykių tarp ES, NATO ir mūsų rytų kaimynų.